Aduh merah. Aduh merah. Aduh merah. Aduh merah. Aduh merah. Merah kawan. Merah kawan. Aduh. Apa ini? <laughs> Kang. Ini cuma. Waduh, merah merona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama Begok Ska ya, teman -teman. Nah, Kali ini saya ada di daerah Sumur Tong ini ya Ini, ini lagi bersandar ini Lagi bersantai Ini ah. Ah. sambil makan ini sayurnya tuh ikan lagi wah mantap itu nasinya ditutupi ini ya nah, lagi mulai strike lagi Oke, lanjut.

teman-teman kawan kapok kawan oh, lebih besar lagi wah ini pokot teman pokot uh pokot nih bos bos es, proses, yes ting strike pokot pokot rite Wush. Mantep strike Wush. Bisa petang piring bareng strike iki. Uh, ngatot tiga yuk. Uh, uh. Uh, Uh. Uh, uh kesel ya. Uh, sampai melembung. Lembung, Bos. Lembung. Oke. Oh. Oh, okot. Ot, okot. Sampai lemes. oke, Uh, ngajar nih. Ayo. Ayo. Oh, ayo ayo. Ayo. Roncal-roncal, ayo. Ayo. Hmm. Oh, kot mana panggane penyakit ya, guys, Uh, hmm, kupret. Uh. Eh, wis, ngajar-ngajar pokot ae wis. Uh. uh. jangan distract trag es. marem baik oh baik oh Ha ha ha. ah gak nih robot cop itu bagan. lo lo lo lo lo lo lo uh lagi uh wes eh berarti mogot Finish. penting aram setrake mogot iki eh ya itu lur, dulur kok sini kok pogot tok iki kok gak ada penampakan lainnya oh sampai ngatut uh uh warok uh ini loh uh kanan lagi lulu oh, eh oh rapet ya, lu rapet kawan lulu lulu lulu Ugut Ush. Uh. Oh, kenapa ini kawan? Kenapa ini? Aduh, merah. Aduh merah. Aduh merah. Aduh merah. Aduh merah. Merah kawan. Merah kawan. Aduh. Apa ini? Kang. Ini cuma. Waduh, merah merona.